Maman, awa combien? Ngulu ezali na 5000 francs, taba ezali na 9000 francs, olobi muke. Nazui musuni ya ngulu mibale. makopa boni mikolo ebele boye nazali makopa Naye kolukela bana ata mwa musuni ya mboloko nalambela bango noki noki. Makopa, nga nauti kosomba nyama ya ngulu babomi lelo, musuni moko na 5000 francs. Nyama ya zamba na ville ezali te lokola ya mboka, ezalaka lisusu elengi te soki ekomi awa na ville, pe lisusu ekoki kopesa bokono ya pulupulu epayi ya bana pe libota mobimba. Ya solo Makopa, oza na raison. Mais na kolamba yango ndenge nini? Nga na mesani kaka na nyama ya kokauka. Komitungisa te. Eumelaka na moto te. Osukoli nyama na yo kaka na nzimo oyo ya ngai. Otokisi nyama na yo na ba legumes nyoso malamu. Pe sima okalingi nyama na yo. malamu. Bongo makopa merci nalandi nanu mbangu kosomba ya mbo te esila. Malamu. Okomona te libota na yo ekozala na esengo na nyama ngulu oyo ebokolami mpe ebomami awa epai na biso. La viande de Boursonville? Moi je dis non.